Nova. Não faça isso. Já é sim. Já não ouço música infantil. Mas real. Temos espaço. Já não tem espaço. Ai, minha voida. Quero voida.